ገዳው ራሻ ገዳው አሻ ገዳው የታማን ብሺ ወገና ቆራሽ አሻ ገዳው ራሻ ተዋ መልከቀና አሻ ገዳው ናዘገደች ምድር አሻ ሀገራችን አሻገዳዎ አሻገዳዎ ነራሻገዳዎ ራሻገዳዎ አሻገዳ ሀሌዋ ሞዳላ ወገቧ ልባውራ ሳሳላት ወገኗ ባለቤቷን ኮራ ውብ እንደሷ የለም ልናገር ደፍሬ ያበቅላል ጠንበል ዳር የፍቅር ቆንጆ ቆንጆ አንቺ ቆንጆ ቆንጆ ሰላም ፍቅር ጤና ላንሳ ላንሳ ላንሳ ላንሳ መሃረ ጫ አብቧል ዛሬ እቴ ሸንኮሬ ዓለምሽ ዛሬ ነው ዛሬን ዓለምሽ ነው ዛሬ እቴ ሸንኮሬ ኬላው ተሰበረ ኬላው ተሰበረ በእናት ባባቱ ቤት ተከብሮ የነው